नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिक्न जाँदैछौँ त्यो हो क्रलिङ टेक्स हामीले प्रिमियम प्रोमा क्रलिङ टेक्स कसरी हाल्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा भिडियोलाई चाहिँ इम्पोर्ट गऱ्यौँ सो इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई म यसरी टाइम लाइनमा लिएर आउँछु लिएर आइसकेको भिडियोमा चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गल टुलमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्छौँ र यसरी बार चाहिँ हामीहरू बनाइदिन्छौँ बनाइसकिसकेपछि हामीहरू इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छौँ र सेपमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एपेरेन्सको तलतिर फिल देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई जुन कलर मनपर्छ यसरी चुज गर्नुहोस् यदि तपाईँलाई यसमा चाहिँ स्ट्रोक हाल्न मन छ भने तपाईँले स्ट्रोकमा नि यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसरी कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई यसमा स्याडो चाहियो तपाईँले स्याडोमा नै यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कतिसम्म स्पिड गर्ने कति डिस्टेन्ससम्म गर्ने यसरी एडजस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि फाइलमा जान्छौँ न्युमा जान्छौँ र लिगेसी टाइटलमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि हामीहरू यसमा ओके गर्छौँ अनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ के पनि नहेर्नुहोस् फर्स्टमा चाहिँ टेक्स्ट मात्र हेर्ने यो टेक्स्टमा चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ र यसमा क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जुन पनि आफ्नो टेक्स्ट राख्ने हो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले गुगलमा चाहिँ ऱ्यान्डम टेक्स्ट यसरी लिएर आउँछु सो मैले कपी अनि पेस्ट गरेँ अनि यसलाई चाहिँ म एडजस्टमेन्ट गर्छु सो तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट राख्नु हुँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले नोट प्याडमा अथवा वर्डमा चाहिँ तपाईँले यसरी लेखेर चाहिँ यसमा डाइरेक्टली यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ कन्ट्रोल ए गरेर अनि तपाईँले यसमा चाहिँ फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मलाई यो मन पर्यो र तपाईँले यसमा क्रस गर्नुहोस् क्रस गरिसकेपछि प्रोजेक्ट विन्डोबाट यसरी ड्र्याग गरेर टाइम लाइनमा यसरी लिएर आउनुहोस् अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी रोल गरेर लेफ्टदेखि राइटसम्म चाहिँ आइरहोस् भनेर चाहिँ म गर्छु फर्स्टमा चाहिँ मैले यसलाई क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा त यसमा एडजस्टमेन्ट गर्छु यो तलको रेक्ट्याङ्गललाई म स्केल अनुसार यसरी तलतिर गएर यसरी एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छु र तपाईँले टेक्स्टलाई पनि यसरी लिएर आउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू यो दुईवटा डटमा क्लिक गर्छौँ र एउटा प्यानल खोल्छ र तपाईँको चारवटा चिजहरू चाहिँ देखा पर्छ सो फर्स्टमा छ स्टिल स्टिल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै जे छ त्यसरी नै बस्ने जस्तो कि हामीले यसलाई ओके गर्छौँ र तपाईँले के पनि डिफ्रेन्स पाउन सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टिल बसेछ मतलब रेसमा छ अब हामीहरू यसलाई फेरि क्लिक गर्छौँ र यो टेक्स्टलाई हामीहरू सेलेक्ट गरिसकेपछि टु डटमा क्लिक गर्छौँ रोलमा क्लिक गर्छौँ रोलमा क्लिक गरिसकेपछि तलतिर टाइमिङमा चाहिँ तपाईँले स्टार्ट अफ स्क्रिनमा तपाईँले टिक गर्नुहोस् र अर्को इन्ड अफ स्क्रिनमा पनि तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यसरी डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू यसलाई फेरि क्लिक गऱ्यौँ यसमा जान्छौँ र अब चाहिँ हामीहरू क्रल लेफ्ट गर्छौँ र तपाईँले स्टार्ट अफ स्क्रिन र इन्ड अफ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले टिक गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस् अब चाहिँ के हुन्छ हेर है त अहिले चाहिँ राइटबाट लेफ्टमा चाहिँ यसरी फास्टमा गएको छ सो हामीले यसको ड्युरेसनलाई चाहिँ यसरी बढाइदिन्छौँ अझ बढाइदिन्छ थोरै अझै बढाइदिन्छ र तपाईँले यसरी डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीहरू फेरि यो टाइटलमा क्लिक गर्छौँ हामीहरू टु डटमा फेरि जान्छौँ क्रल राइटमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ र एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् स्टार्ट अफ स्क्रिन र इन्ड अफ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले टिक गर्नुहोस् ओके गरिसकेपछि हामीहरू यसको डिफ्रेन्स हेर्छौँ अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि लेफ्टबाट चाहिँ राइटमा चाहिँ यसरी टेक्स्टहरू चाहिँ आइरहेको छ सो तपाईँले पनि न्युज च्यानलहरूमा यसरी बारहरू राखेर यसरी क्रलिङ भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी नै गर्छ सो तपाईँले आफ्नो भिडियोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीले के के गऱ्यौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी क्लिप लिएर आयौँ त्यसपछि हामीले एउटा बक्सा बनाइदियौँ अनि फाइलमा गएर न्युमा गयौँ लिगेसी टाइटलमा गयौँ ओके गऱ्यौँ र यसबाट लिगेसी टाइटलमा तपाईँले टेक्स्ट लेख्नुभयो अनि तपाईँले यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुभयो अनि तपाईँले यो टु डटमा यसरी क्लिक गर्नुभयो र क्रल लेफ्टमा गर्नुभयो अनि स्टार्ट अफ स्क्रिन र इन्ड अफ स्क्रिनमा यसरी क्लिक गर्नुभयो अनि तपाईँले यहाँबाट यसरी लिएर आउनुभयो सो आजको टास्क भनेको चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यसरी टेक्स्टलाई चाहिँ लिएर आएर राइट टु लेफ्टमा हामीले क्रलिङ गरायौँ सो आजको भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye